Kristiinassa vietettiin täydellisen liikuntakuukauden avajaisia koko koulukeskuksen yhteisessä aamunavauksessa 25. päivä 8. Samalla esiteltiin täydellisen liikuntakuukauden kyykkyhaaste. Tässä koko koulukeskuksen ensimmäisen päivän yhteinen kyykkynäyte. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, leverplats, Kyykkääminen aloitetaan keskusradion kautta tulevan aamunavauksen yhteydessä, eli aamunavauksen pitäjä voi teettää aamunavauksen aikana osan päivän kyykkytavoitteesta, ja samalla hän kertoo kuinka monta kyykkyä päivän tavoitteesta uupuu. Loput kyykyt voidaan tehdä koulussa oppituntien aikana tai kotona. Lopullinen tavoite kyykkyhaasteessa on 225 kyykkyä. Loput voitte hoitaa itse. loppupäivää. Neljä, viisi, kuusi, seitsemän.